masuk sepayung kita berdua Oh. jaminan Jangan sore kabarito Adik dan nanti Adik dan nanti Jangan

batali ande adi pulang